Jadi waspada ya. Sekarang ini sudah <clears throat> sering terjadi kejahatan pengganjal kartu ATM. Jadi korbannya pada umumnya adalah wanita, emak-emak ya. Jadi ini adalah disinyalir pelaku. Inilah pelaku pertama. Jadi di sini dia uh, setting mesin ATM-nya Kemudian dia mengganjal, memasukkan sesuatu ke mesin ATM-nya, ke lubang uh, ah, mesin ATM-nya. Ini adalah pelaku kedua. Pelaku kedua juga sama, dia berusaha memastikan bahwasannya uh, lubang mesin ATM-nya sudah susah masuk kartu ATM-nya sendiri setting agar nanti kalau orang yang memasukkan kartu ATM-nya kesusahan jadi kalau orang kesusahan memasukkan ATM-nya disitulah nanti mereka datang seolah-olah mereka datang untuk membantu si korbannya jadi saya akan menerangkan nanti bagaimana modus kejahatan ini terjadi korbannya biasanya mama ini dia korbannya nah, ini dia si mama si korban ini memasukkan mesin uh, kartu ATM nya ke mesin tanpa susah kemudian di sini dia si pelaku uh, menawarkan bantuan untuk untuk membantu si korban ini Ini pelaku pertama ini bertujuan untuk mendapatkan nomor PIN kartu ATM si korban ini. Mari kita lihat. Di sini dia si korban ini terkecoh. Ah, di sini dia ditekan ditekan nomor PIN ATM-nya. Kemudian setelah ditekan PIN ATM-nya si si pelaku yang pertama ini sudah langsung mengingat, sudah menghafal PIN itu. Kemudian si pelaku kedua, mari kita lihat pelaku kedua. Bagaimana si pelaku kedua ini melakukan aksinya padahal di sebelah kiri si pelaku kedua ini sudah ada ATM yang sejenis dengan ATM Sibu ini lihat dia menggantinya lihat Bagaimana dia? Siapa langsung digantinya. Jadi dia sudah tahu triknya untuk memasukkan ke mesin ATM itu. Jadi kartunya sudah masuk, silahkan bu ambil duitnya. Kemudian dia meninggalkan si korban. Jadi nomor PINnya sudah dapat, kartu ATM-nya sudah dapat, ludes uangnya. Jadi si Bu ini belum belum belum sadar bahwa, bahwa kartu ATM-nya sudah diganti. Karena ATM-nya kan udah masuk. Kita lihat dia sudah mulai bingung, loh kok nggak ada duit, kok nggak bisa dibuka, jadi disarankan kepada teman-teman emak-emak perempuan khususnya jangan mau uh, memberikan kartu ATM kepada orang lain kepada siapapun jangan pastikan aman jika ingin melakukan transaksi di mesin ATM jangan ada orang yang melihat dari belakang gitu